खीरा नहीं आया खीरा पार पे आके खीरा पार खीरा पार पे आके किधर बंदा वेला है किधर है चिकन पाता है क्या चिकन होता है क्या दे दे भैया ने भी अच्छा अरे बैक कर एक मिनट मैं कन्या तेरा मेरे को बड़ा स्टैंड ला के मेरे को स्टार दे स्टार दो देना बच्चे को स्टार ले लो दो स्टार तो दो बैग ही तेरा ठीक हो दो पैक और वेट मार ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਚਾਰ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਅਗਦਾ ਟੋਕਨ ਆਇਆ